tiba Sayangmu dia malah lagi Kan đang cadang adek Cak sayangmu masai kali Depi pagi ya hamba jiwa Mati puas nikuna lawi Tatagan ham lipang Nin ade senang

Oke banyak kita ucapkan selamat berbagi kebaikan yang besar dan juga buat para selamat santap. hatiku cadang kundang tak sayangmu masa ibadah cadang hatiku cadang adik tak sayangmu masa ibadah hamba jiwa Mati puas ikuna lali Tagan hang lipang Min ade senang melayang Melayang tutup tali Melayang tutup tali Melayang tutup tali Okay, baik, satu tepang sudah saya dirikan Mudah-mudahan kita bersama kita